seven, six, five. первый друг Есть у нас надежных сотни рук Поскорей к нам иди и друзей приводи Не имей сто рублей пишешь, на что первый друг Здесь тебя поддержит сотни рук Поскорей к нам иди и друзей приводи Не имей сто рублей, а слышишь наш то первый друг Здесь тебя поддержит сотни рук Поскорей к нам иди и друзей приводи Не имей Yeah.